Ma collaboration avec Cornio a commencé en 2012 où j'ai eu la chance d'être euh, conseillé par Jean-René Mounier. On a eu un premier contact euh, et, ça s'est fait de façon très naturelle où j'ai envie de rejoindre euh, la team Cornio qui a été créée à l'époque et euh, pour moi ça semblait euh, vraiment une chance et un honneur de rejoindre cette team là Je me sens très à l'aise avec les personnes euh, de Cornio, donc j'ai la chance de pouvoir échanger au quotidien avec eux. Je peux leur donner des feedbacks par rapport à mon ressenti sur le matériel, où on peut échanger pour vraiment pouvoir optimiser ma performance je peux leur dire ce que j'aime, ce que j'aime pas et on échange ensuite et on essaye avec ça de trouver la meilleure combinaison possible et eh ben, j'ai justement trouvé la, bonne combinaison pour moi qui est euh, un bois Inotech off et avec des targets projetés 51. Avant, je jouais avec un bois Inotech off plus carbone où je trouvais ça un petit peu trop rapide et puis j'ai échangé avec euh, les personnes de Corneo qui m'ont conseillé d'essayer le off et j'ai tout de suite adhéré où j'ai tout de suite eu un meilleur contrôle et, euh, ma balle était plus lourde, le fait d'avoir plus de contrôle. Et pour moi, c'est vraiment la meilleure combinaison et pour moi, c'est ce que je veux garder maintenant pendant longtemps.